Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sahip olduğum tüm karakterlerle e, tek hesaplaşma oynayacağız ancak e, bölerek oynayacağız. Yani 13 karakterle oynayacağım. Öbürsü videoda öbür karakterlerle devam edeceğim. Çünkü çok uzun olunca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet başladık arkadaşlar. modla devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ilk 13 karakterden sonra bitireceğim. caso só francês, né? Arkadaşlar bu arada yorumlara hangi karakterle daha iyi oynadığımı yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani unutmayın yorumlara hangi karakterle daha iyi oynadığımı yazmayı. Sıra Penny'de arkadaşlar bu haritada sanırım güçlendirme içeceğinin dileği de o var sanırım. Arkadaşlar 9000 kupa oldum. Hemen mega kutumuzu açalım. Şimdi sıra kimde? Mr. Piri arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet. Bunun bu çanta özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Ama köşeye sıkıştık. Birazcık hızlı kaçalım. Ulaşamıyorum. Vadede yenemezdim de. şansımı deneyeyim demiştim. Evet devam ediyoruz. Pardon arkadaşlar peniyle oynadık. <clears throat> Ba şimdi aklıma geldi. Bazı yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yorumlarda şey arkadaşlar nasıl desem dalga geçmeler filan de çok var arkadaşlar. Onları en aza düşürürsek sevinirim. Hayda. Arkadaşlar Evet birazcık kaybettik kupa. Sıra Shelly'de. Kaç savaşçı kalmış arkadaşlar. 3-6. Tamam arkadaşlar. I'm in charge. gerçekten üçüncü olduk arkadaşlar bu sefer. What Şimdi Blaze the Fury! demiştim arkadaşlar birinci olacağım diye. El Primo cidden güzel bir karakter arkadaşlar. Bull'la daha önce oynamıştık diye hatırlıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet sıra Emzi'de. olsun yani bitti diye bekliyordum kaçalım diye bekliyordum garip oldu. Evet sıra 8 bitti. gerçekten çok yavaş ama yani gücünü seviyorum. Hızım yüzünden yenildim belki arkadaşlar. Sıra Dali'de arkadaşlar. Özelliği de güzeldi arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar son karakterimiz Zeki situation. Thank <laughs> you. Müsaade kaldım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Arkadaşlar bu bir son değil bunun devamı gelecek yani bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdilik herkese görüşürüz diyorum arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Herkese görüşürüz. İyi günler dilerim.